It's a nice Okay, we have some questions from yesterday left over. हरे कृष्णा तो कल के जो प्रश्न बचे हैं उसको महाराज उत्तर करेंगे सो पहला प्रश्न first question how to get rid of self pleasure and how to serve selflessly in spiritual life self pleasure and serve selflessly in spiritual life खुद को संतुष्ट करने की अपेक्षा निस्वार्थ भाव से कैसे आध्यात्मिक जीवन में हम सेवा कर सकते हैं Well, we shouldn't think that devotional service means we have to torture ourselves. भक्तिमय जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने शरीर को बहुत पीड़ा देना है There, there should be pleasure in devotional service. भक्तिमय जीवन में आनंद होना चाहिए It's not wrong to want, it's not wrong to experience pleasure. भक्ति में आनंद की अनुभूति करना कुछ गलत नहीं है But there's low grade pleasure, the pleasure of the hogs and the dogs, and there's pleasures of the self-realized soul. तो दो तरह का सुख अनुभूति करते हैं कुछ कुत्ते और सुअर की तरह और कुछ आत्म साक्षात्कार किए हुए जन The hogs and the dogs, they're, they're having pleasure, but that's a very low quality pleasure. That is not meant to be the pleasure for civilized people. तो जो कुत्ते और सुअर का आनंद लेते हैं वो बहुत ही निम्न प्रकार का आनंद है वो अ, पढ़े लिखे या वो सिविलाइज लोगों के लिए नहीं है Civilized people will take pleasure in the self, in the soul. they will take a higher grade pleasure. जो सभ्य लोग हैं वो आत्मा के सुख में आनंद लेना चाहते हैं So it's wrong to think that you should not feel pleasure. ऐसा सोचना गलत है कि भक्ति में हमें आनंद नहीं लेना चाहिए just Prabhupada gives example is at just like when you cook that you have to put some salt if there salt there's no taste शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब आप भोजन बनाते हैं तो उसमें कुछ नमक डालना पड़ता है बिना नमक के स्वाद नहीं आएगा If there's too much salt, then it will be no good. अगर बहुत ज्यादा नमक भी होगा तो भी अच्छा नहीं है So you have to get the salt, the measure of salt correct, and then the taste will be very nice. आपको सही मात्रा में नमक डालना होगा तो फिर उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा so the same way the Vedas describe for us how there should be regulation there should be control in our activities so that we can experience real pleasure तो जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे नियमित रूप से हमें आनंद लेने का अनु, अनुमति देते हैं in Srimad Bhagavatam we have the example of Lord Rishabdev instructing his 100 sons. श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव अपने सौ पुत्रों को शिक्षा देते हैं इसका वर्णन है Lord Rishabdev is preparing to enter the forest to do Vanaprastha. ऋषभ देव महाराज अ, वानप्रस्थ होने की तैयारी कर रहे हैं So he told his sons before he retired to the forest, he told them, Nayam deham deha bajam niraloke kushtam kamarhate vidbujamye. Human life is not meant for having pleasure like the hogs and the dogs which eat stool. तो वानप्रस्थ होने से पहले अपने सौ पुत्रों को शिक्षा देते हुए महाराज ऋषभदेव बताते हैं कि मनुष्य जीवन जो है कुत्ते और सुअर की तरह आनंद लेने के लिए नहीं बना the, the hog is thinking, oh, this stew, very nice. Halava, oh no, give me some nice stew to eat. तो एक सुअर को एक मल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है अगर उसको हलवा दिया जाए तो कहते नहीं नहीं मुझे तो मल चाहिए So same way people who are like hogs, they have that kind of low grade pleasure. तो इसी तरह जो सुअर की तरह है लोग हैं उनको इसी निम्न योनि के आ, का सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं so Rishabhdev human life is meant for doing some tapasya that means to control the mind and senses Rishabhdev ji ने अपने पुत्रों को बताया कि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है यानी कि अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखना you control the mind and senses then you can go on to experience real pleasure अगर मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे तो असली सुख की प्राप्ति कर पाएंगे but there to be that control the mind and senses have to be regulated लेकिन मन और इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है so we don't say no pleasure we don't say only renunciation only austerity that is Mayavada तो हम लोग ये नहीं कहते कि कोई सुख नहीं होना चाहिए भक्ति में केवल त्याग ही त्याग केवल तपस्या ऐसा नहीं है ये तो मायावादी सिद्धांत है the Buddhist the Mayavadi people that's their teaching to do just simply to do dry austerity तो बुद्धिस्ट और जो मायावादी इत्यादि लोग हैं उनका ऐसा सिद्धांत है कि केवल वो सुख ही तपस्या करते हैं बस their meditation is simply on The misery of the material world. वो केवल इस भौतिक जगत के दुख पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं Sometimes I preach in Buddhist countries. So I've been to Buddhist, I've seen the Buddhist temple. Sometimes they have some Buddhist temple, they will keep the dead body there in the temple room to meditate on. That this is th- what life is going to end in. you're going to just simply die and become nothing. तो महाराज बता रहे कि कुछ बुद्धिस्ट देशों में जब वो प्रचार करते हैं तो वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि कई बार वो मंदिर का जो प्रांगण है उसमें एक मृत शरीर को रखते हैं और इसलिए कि उस पर ध्यान किया जाए और ये सोचा जाए कि जीवन का अंत जो है ऐसा ही होने वाला है ये शरीर का अंत हो जाएगा So I met one Buddhist monk and he was chanting on beats and his beats had 108 beats. So I asked him, I said, what are the 108 beats? What do they represent? He said, oh, 108 different kinds of misery and suffering in the material world. So Maharaj, जब ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्ग से मिले उनसे पूछा वो माला कर रहे थे माला जप कर रहे थे उनसे पूछा महाराज ने कि माला में 108 मोतियों क्यों हैं आपकी माला में तो उन्होंने बोला 108 तरह की व्याधियां हैं यहाँ पे दिक्कत है भौतिक जगत में इसलिए 108 मोती हैं इसमें So that is their philosophy. They're just simply meditating on the misery of the material world. तो उनका सिद्धांत बस यही है कि इस भौतिक जगत के दुखों पर ही वो चिंतन करते रहते हैं We know there is misery in the material world, but there is also pleasure. There is the greatest pleasure in the spiritual world. तो हम हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत दुख है लेकिन आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा सुख भी है we want to experience the higher taste, right? We say param drisva nivartate, the higher taste, the, the greater pleasure, not that, not the, the, the pleasure of the hogs and the dogs. तो हम लोग उच्च कोटि के स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं अब वैसा नहीं जो सुअर और कुत्ते लोग करते हैं people think oh oh you you're giving up everything no we're we're, we're giving up the all this the the misery of material life to experience the greatest pleasures in life तो लोग कहते हैं अरे आपने तो सब कुछ छोड़ दिया आपने सब कुछ त्याग दिया तो हम इस भौतिक जगत के दुखों को दुख भरे चीजों को त्यागते हैं परम आनंद आध्यात्मिक जीवन में पर, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए so it's wrong to think we have to give up pleasure what we do have to do is purify the pleasure तो हमें ऐसा नहीं कि आनंद को त्याग देना है हमें आनंद को शुद्ध करना है We have to experience the pleasure in relation to service to Krishna हमें परम भगवान श्री कृष्ण के सेवा के माध्यम से उस परम आनंद को अनुभूति करना है We were hearing Kavi Chandra Swami tell us this morning, very interesting. He was talk, he said he was talking to Jayapataka Swami and and he was asking him, you know, why why do you struggle? You have to go on in, in such a condition. Physical t- your physical condition is not good, and yet you still go on with the preaching. You're still going on. And Maharaj said, Yes, there's just so much nectar, there's just so much pleasure there. तो आज सुबह परम पूज्य श्रील कविचंद्र स्वामी महाराज बता रहे थे वहां पे अपने प्रवचन में कि एक बार जब उन्होंने श्रील जयपता का स्वामी महाराज से पूछा कि आपका इतना तबियत खराब होने के बाद में इतना कष्टमयी स्थिति होने के बाद भी आप कैसे ऐसे प्रचार कार्य कर लेते हैं तो महाराज ने उत्तर में कहा कि इसमें इतना परम आनंद है कि इससे अच्छा और कुछ भी नहीं people wonder why we come and walk here in this holy dam, why we walk through these villages, walking, many devotees walking barefooted and singing and dancing and sleeping in tents and accepting some some little hardships. Why are we doing all this? We're, we're doing it for, for pleasure. It's actually, there's actually pleasure. There's spiritual pleasure in these activities. तो कई बार लोग काफी आश्चर्यचकित होते हैं कि हम लोग कैसे इतना लंबा चलते हैं और तपस्या होता है नंगे पांव भी कई भक्त चल रहे हैं और उसके बाद यहाँ टेंट में रहते हैं तो थोड़ा तपस्या अनुभव करते हैं लेकिन ये जो थोड़ा सा तपस्या है ये हमें आध्यात्मिक सुख देने वाला है The devotees go back to Mayapur uh, Kavichandra Swami was saying it's more austere to go back than to stay out. The austerity is one hour or more traveling to go back to Mayapur. You have to go through those r- terrible roads and the traffic and all the dust. It's so terrible. तो महाराज बता रहे कि अ, कविचंद्र महाराज जी बोल रहे थे कि मायापुर यहाँ से जो लोग वापस जाते हैं वो लोगों को ज्यादा तपस्या करना पड़ता है वो बस से जाते हैं और इतना ट्रैफिक होता है खराब सड़क है एक डेढ़ घंटा रास्ते में व्यतीत करना पड़ता है तो वहां से कम तपस्या है यहाँ पे रहने में but We out here what we do we we take nice take we chant and dance we have nice kirtan तो हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं हम क्या करते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रसाद लेते हैं बहुत आनंदित होके नाचते हैं कीर्तन करते हैं We enjoy the Mongol arti, but have nice kit in the morning and everything. The devotees coming in the bus, they miss Mongol arti, they're traveling in the buses. तो हम लोग यहाँ पे कैंप में मंगल आरती में सुंदर कीर्तन का आनंद लेते हैं और अच्छे से मंगल आरती करते हैं जो लोग बस में आते हैं उनका मंगल आरती भी मिस हो जाता है They're the ones who are suffering. वो लोग हैं वास्तविकता में जो दुखी हैं So we experience spiritual pleasure. And the nature of spiritual pleasure is it increases. It goes on increasing, becoming more and more ecstatic. तो हम आध्यात्मिक सुख के पीछे जाते हैं और वो कैसा उसका स्वभाव है कि वो और ज्यादा बढ़ता जाता है वो सुख और ज्यादा बढ़ने वाला है I've been coming on this parikram for so many years now. And the more I come, the more it becomes ecstatic, the more difficult it is for me to give it up. <laughs> महाराज जी बता रहे हैं कि महाराज कई सालों से इस परिक्रमा में आ रहे हैं और हर बार जस जब परिक्रमा में आते हैं तो उनको और ज्यादा आनंद देने वाला होता है और उसको उनके लिए बहुत मुश्किल है इसको नहीं आना यहाँ पर hmm. so, you know, that it's like that with all of our devotional activities. There's just so much nectar, so much pleasure. You give someone a Bhagavad Gita, or you give someone prasadam, you make someone a devotee. It's so ecstatic. so bhakti ki sari जो हमारी गतिविधि हैं उस सब में ऐसा ही होता है आप किसी को भगवत गीता दें किसी को प्रसाद दें किसी को भक्त बनाएं ये सभी में ही आनंद का वर्धन होता रहता है so Krishna consciousness is, it, it's an ocean of bliss. There's so much pleasure in the Krishna conscious activities. तो कृष्ण भावनामृत में सभी गतिविधियों में प- एक आनंद का समुद्र है And it- it's not wrong to enjoy this service to Krishna. और इसमें कोई गलत नहीं है कुछ भगवान की सेवा में आनंद लेना But if we think, oh, I should give up pleasure, No, no, you don't give up. Just purify that pleasure. Experience the happiness in relation to Krishna. तो आपको आनंद को त्यागने की जरूरत नहीं है केवल उसको शुद्ध करने की जरूरत है भगवान श्री कृष्ण के संबंध में हमें आनंद की अनुभूति करनी चाहिए okay thank you Maharaj next question Maharaj unable to sorry. Um, someone is asking Maharaj, requesting you to explain the story of Hamsavahan. Hamsavahan, the deity of Hamsavahan. Well, it was a, uh, the Hamsa Vahan, Hamsa Swan Vahan, the carrier, the swan carrier. So usually Lord Brahma rides on a swan, but the deity of at Hamsa Vahan, it's Lord Shiva who came riding on a swan. So it's very unusual. Usually Lord Shiva's carrier is Nandi, the bull. But if you come on the bull, it's a bit slow. You know, you're not going to go very fast on the bull. So Lord Shiva was coming to hear Gora Kata, Gora Bhagwat. He was very enthusiastic. And so Lord Brahma saw he's coming on Nandi. Lord Brahma said, Look, take my swan. You can go there, it'll be much quicker for you. So that's it. Hamsavahan, it's the deity. Lord Shiva is riding on Lord Brahma's swan and he's coming to hear Gora Bhagwat. And he's showing all of us the enthusiasm which he has. तो महाराज बता रहे कि हंस वाहन यानी कि हंस जहाँ पे वाहन है और भगवान शिव उस हंस को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भगवान शिव बहुत उत्साहित हैं गौर भागवत का श्रवण करने के लिए और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शिव अपने बैल नंदी ज्यादातर भगवान शिव नंदी पे ही जाते हैं तो उन्होंने जब देखा कि नंदी से जा रहे हैं बहुत धीरे तो उन्होंने फिर शिव जी को अपना वाहन दिया जो कि हंस तो यहाँ पे जो विग्रह है वो एक हंस के ऊपर भगवान शिव बैठे हैं So that deity was originally kept in, in the water, usually. Uh, it was kept in the water in the middle of a lake, but somebody stole it from there. तो पहले उस विग्रह को एक जलाशय के अंदर रखा था बीच में पानी के और लेकिन उसको किसी ने चुराया फिर वहां से they were lucky they somehow they got it back so now they they don't keep it in the water now they keep it in the temple तो वो लोग सौभाग्यशाली थे कि उनको वापस मिल गया वो विग्रह और अभी वो उसको पानी में नहीं रखते अभी वो मंदिर में रखते हैं thank you Maharaj uh, Hare Krishna Maharaj an island meaning which is completely surrounded by water however as we are doing parikrama from one dvip to another in, we we don't see that uh, the, the islands are separated by water. So what different dweeps, why these are called dweeps? तो well, the, the dweeps. Oh, Hindi. प्रश्न ये है कि ज्यादातर द्वीप का मतलब होता है कि वो पानी से विभाजित हो यहाँ पे तो हम ऐसा नहीं देखते कि जो अलग अलग ये द्वीप हैं उनके बीच में ऐसा नहीं देखते कि पानी है So the, the, the, these islands were there 500 years ago or more. तो महाराज बता रहे पांच सौ से अधिक साल पहले से ये द्वीप हैं The Ganga moves every year every year almost the Ganga moves you would say I've seen so many changes in the Ganga over the years I've been coming to Mayapur और महाराज बता रहे कि गंगा जी जो है हर साल कुछ अपने जो दिशा उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है उसमें महाराज बोल रहे बहुत सालों से वो आ रहे हैं मायापुर में तो कई बदलाव देख चुके हैं So initially there were these nine islands there तो शुरुआत में ये नौ द्वीप थे may not be there now not so but in the हो सकता है अभी हमें वो दिखाई ना पड़ते हैं उस तरह से लेकिन आ, पहले वो थे ऐसा okay thank you next question in bhakti can we copy the activities of senior devotee for advancement in bhakti तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हम किसी वरिष्ठ वैष्णव के जैसा व्यवहार करके क्या हमारा भक्ति में प्रगति होगा क्या well you have you have to we have to consider what what you are going to copy which activity of which senior devotee are you going to follow तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा वो उनका गतिविधि या फिर किस सीनियर भक्त को आप कॉपी करना चाहते हैं Maybe you're a new devotee and you think, I want to copy Srila Prabhupada. I'm going to wake up at 2 o'clock at midnight and I'll write my commentary on the Srimad Bhagavatam like Srila Prabhupada. तो अगर ऐसा सीनियर डिवोटी शिला प्रभुपाद जी को आप कॉपी करने की कोशिश करें जैसे कि आप सोचे कि मैं सुबह दो बजे उठूंगा और श्रीमद भागवतम पे You're just a new devotee. How are you going to write a commentary on the श्रीमद Bhagavatam? आप एक नए भक्त हैं बिल्कुल आप कैसे श्रीमद भागवतम पे टीका लिखेंगे Or you're going to go to America and open temples and begin a new society? या फिर क्या आप अमेरिका जाके एक नया सोसाइटी बनाएंगे मंदिर खोलेंगे so you have to be realistic. What are you going to follow? What are you going to copy? What activities? तो आपको ये ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटीज कौन सी उनकी सेवाओं को आप कॉपी करना चाहते हैं Srila Prabhupada accepted a spiritual master. He accepted initiation from the spiritual master in disciplic succession. You can copy that. श्रील प्रभुपाद जी ने एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया परंपरा में उन्होंने दीक्षा लिया ये चीज आप भी कर सकते हैं Srila Prabhupada learned to play the madanga as a young boy. He learned to play the madanga. You can also learn to play madanga. शिला प्रभुपाद जी ने युवावस्था में मृदंग बजाना सीखा तो आप भी मृदंग बजाना सीख सकते हो Srila Prabhupada was singing the Bengali songs. You can do that. शिला प्रभुपाद जी जो है बंगाली भजन गाया करते थे आप भी गा सकते हैं Srila Prabhupada cooked nice Bengali sweets. <laughs> You can do that. शिल प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बंगाली मिठाई बनाते थे आप भी बना सकते हो you can reduce your eating and sleeping like Srila Prabhupada. आप अपने सोने और खाने को कम कर सकते हो शिल प्रभुपाद जी की तरह He said, when I was a young man, I gave up mating and defending. You can copy that. शिला Prabhupada ji ne bataya ki jab wo yuva अवस्था mein the, unhone mating defending ko tyag diya. आप भी कर सकते हैं so you have to be realistic what you can follow तो आपको ये अपनी योग्यता के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप क्या फॉलो कर सकते हैं we encourage everyone follow the four regulative principle in chant minimum sixteen round every day तो महाराज बोलते हैं कि हम सबको ये बोलते हैं कि आप सोलह माला कीजिए और चार नियमों का पालन कीजिए okay thank you Maharaj next question is Maharaj what is difference between red Varahadev and white Varahadev they appeared in different इनका uh, प्रश्न है कि uh, लाल और वराहा देव और श्वेत वराह देव में रक्त और श्वेत वराह देव में क्या अंतर है they appeared in different compass वो अलग अलग कल्पों में प्रकट हुए थे Kalpa means the day of Brahma. कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन And one Varaha picked up the earth from the bottom of the universe, and the other Varaha killed the demon Hiranyaksha. तो एक वराह ने अ, पृथ्वी को अ, यूनिवर्स के ग- नीचे तले से निकाला था और दूसरे वराह देव ने अ, हिरण्य- हिरण्याक्ष का वध किया था Go ahead. Thank you Maharaj Hare Krishna Maharaj how you came to Krishna consciousness please tell your personal interaction with Srila Prabhupada आई केम तो महाराज से पूछ रहे कि महाराज आप कृष्ण भावना मित्र संघ में इस कौन संस्था में कैसे जुड़े और आपका शिला प्रभुपाद जी से कुछ आदान प्रदान कृपा बताएं I got a book I bought a book from a shop in London I bought a Krishna book Maharaj ने लंदन में एक पुस्तक पुस्तक की किताब वहां पुस्तक खरीदी कृष्ण बुक खरीदी When I took it home, my friend said he had a book by the same person. और जब मैं उस पुस्तक को घर लेके गया तो मेरे एक मित्र ने बताया कि उनके पास भी इसी लेखक द्वारा रचित एक और किताब है He had the book, the top most yoga system. और उनके पास टॉप मोस्ट योगा सिस्टम पुस्तक थी so, we were both very impressed and we decided we have to go to the temple and और हम दोनों उसको देखकर बड़े प्रभावित हुए और हमने निर्णय किया कि हमें मंदिर जाके जाना चाहिए एक बार तो they had opened a temple in London just a couple of years earlier उन्होंने लंदन में कुछ ही साल पहले एक मंदिर खोला था so I started to go to temple and I used to go every evening for the aarti और मैं हर शाम को आरती के समय फिर मंदिर जाने लगा And then they said, you know, you can stay overnight and go to work in the morning. और फिर भक्तों ने बोला कि आप रात को यहाँ रुक सकते हो और सुबह यहीं से काम पे चले जाना So I started to stay overnight. I go to work in the morning, come home at night. They keep prasadam for me. तो मैंने ऐसा ही करना शुरू किया रात को मैं वहीं रुकने लगा और दिन में और नौकरी पे जाता था और वो मेरे लिए रात को प्रसाद रखते थे भक्त And then after a few weeks they said you should give up that job. <laughs> और कुछ हफ्तों बाद भक्तों ने कहा कि आपको अपना नौकरी त्याग देना चाहिए सर से ये why not it's a good idea Maharaj ने उसको स्वीकार किया और बोला बहुत अच्छा विचार है people are so attach to stupid jobs लोग जो है बिल्कुल बेकार की नौकरियों से इतना आसक्त हैं jobs which give so much stress so much anxiety so much suffering and people living oh my job <laughs> वही नौकरियां जो हमें इतना तनाव देती हैं इतना कष्ट देती हैं और लोग कहते हैं ओ हो मेरा सुंदर जो नौकरी job come in work for Krishna तो नौकरी छोड़ सकते हैं और कृष्ण की सेवा में आ सकते हैं okay thank you Maharaj um, my, uh, sorry. Oh, they're asking about the second part of the question. Oh, Yeah. about Prabhupada? Yes, Maharaj. Well, you know, Prabhupada had many disciples. You know, I didn't really have a lot, any personal interactions with Prabhupada. Uh, शि- शिला प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्य थे मेरा कोई प्रभुपाद जी से व्यक्तिगत uh, वार्तालाप नहीं हुआ Just sometimes go for a walk with Prabhupada in the morning. बस कभी सुबह प्रभुपाद जी के साथ जपा वॉक पे जाते थे Hmm. I remember one time, oh, it was in Bombay, in Juhu. Prabhupada was, it was 1977. Prabhupada was in very poor health. He'd come back to India to leave the body. And So he was in Juhu and uh, he wanted devotees to come and chant for him. तो मुझे याद आता है कि 1977 में जुहू में शिला प्रभुपा जी जब भारत वापस लौट गए थे और अपने शरीर को आ, अंत के समय नजदीक था तो उस समय उनके कमरे में भक्तों को सेवा लगाई जाती थी कीर्तन करने की So I was with this other um, devotee, one another brahmachari from America, and the two of us we were sent into Prabhupada's room to chant for Prabhupada, and we were given just one tiny pair of kartals, very small, and we were to sit there and chant for Prabhupada. तो मैं और एक अमेरिकी ब्रह्मचारी हम दोनों शिला प्रभुपाद जी के कक्ष में गए और वहां पर हमें एक छोटा सा करताल दिया गया उस करताल से हमें कीर्तन करना था वहां पर So uh, we were chanting at, at one point that this devotee who was with me, he, we were chanting Hare Krishna, but at one point he suddenly started chanting Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. And Prabhupada immediately opened his eyes and looked up and said, Just gent Hare Krishna. <laughs> तो जब इस तरह से महाराज और वो भक्त कीर्तन कर रहे थे तो वो पहले तो हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे लेकिन बाद में फिर जो वो भक्त थे उन्होंने गोविंद जय जय करके भजन गाने लगे तो शिला प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने बोला कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही गाई है So that was one instruction. Another time I was in the temple room in Vrindavan and it was midday arti and uh, I was leading the kirtan. There was nobody there. I'm a horrible singer, but somehow I had to I had to lead the kirtan and uh, in the middle of the kirtan, Prabhupada's secretary came out and he said, Prabhupada wants to know, why is nobody playing Madanga? <laughs> तो महाराज दूसरा घटना बता रहे कि वृंदावन में दोपहर के समय जो आरती हो रहा था तो उस समय मैं आरती गा रहा था उस समय कोई और नहीं था वहां पे भक्त केवल मैं अकेला था और मैं आरती का कीर्तन गा रहा था तो उस समय शिल प्रभुपाद जी ने अपने सचिव को भेजा और बोला कि आरती में मृदंग क्यों कोई नहीं बजा रहा It said, there must be and श्री प्रभुपाद जी ने कहा जब भी कीर्तन हो उसमें करताल और मृदंग दोनों होने चाहिए So I said to the secretary, I said, well, look, I can't, I don't play Madanga. I said, you know, I said, I'm hopeless at playing Madanga. So I'm playing the cartels. So the secretary came and played Madanga, proper secretary. तो फिर महाराज ने बोला कि देखो मैं तो करताल बजा रहा हूँ मृदंग मुझे आता भी नहीं है बजाना तो फिर जो प्रभुपाद जी के सचिव थे वही आके वो मृदंग बजाने लगे So that was another instruction from Prabhupada. And then uh, another well, uh, when we got initiation, we got I, I was initiated in London, 1971. Prabhupada came there. He didn't meet us. We just came and you know, we were introduced to Prabhupada. Prabhupada would sit on the Vyasasan and they would call our, our names one by one and we would come forward and then Prabhupada would ask us what are the regulative principles and well first of all we came before Prabhupada we had to bow down offer obeisances and Prabhupada would say say out loud when you bow down you know offering Prabhupada's pranam mantra Prabhupada said out loud chant out loud he wanted to hear that we knew as pranam mantra तो महाराज और एक घटना बता रहे 1971 में लंदन में शिला प्रभुपाद जी से महाराज को जब दीक्षा प्राप्त हुआ तो महाराज बता रहे कि प्रभुपाद जी से ज्यादा बात नहीं हुआ था उससे पहले और प्रभुपाद जी वहां पे आके व्यासासन पर बैठे और व्यासासन से प्रभुपाद जी ने हम सबसे चार नियम के बारे में पूछा और उससे पहले प्रणाम करने के लिए हमें बताया गया था कि प्रणाम करना और जब प्रणाम कर रहे थे तो प्रभुपाद जी वहां से हमें बोले कि आप जोर से प्रणाम मंत्र बोलिए प्रभुपाद जी चाहते थे जानना कि क्या हमें उनका प्रणाम मंत्र अच्छे से याद है कि नहीं So then he, he gave the names, gave her beats like that. But then after the initiation, it was like the next day, Prabhupada called the temple president into his room. He said, you know, I initiated 15 of your devotees. He said, not one of them gave me a donation. <laughs> तो तो शिला प्रभुपाद जी ने हमें इस तरह से नाम दिया और माला दिया और दीक्षा का माला और अगले दिन शिला प्रभुपाद जी ने मंदिर के जो प्रेसिडेंट थे उनको बोला कि मैंने पंद्रह लोगों को यहाँ दीक्षा दिया मुझे एक ने भी कुछ यहाँ भिक्षा नहीं दिया है and temple president laughed is said proper they don't have any money और टेम्पल प्रेसिडेंट हंसने लगे उन्होंने बोला कि इन लोगों के पास कोई पैसा है ही नहीं Uh, it, it was 1971, you know, and the, temp, the movement was uh, very new, and we just lived from one day to the next. We never had, you know, when I joined, I had money. I gave it all to the temple. I gave whatever I had. तो हमारे तारे की उस समय इतना धन नहीं होता था जो दिन का खर्चा चलता है उतना ही हमारे पास धन होता था लेकिन मैंने जब मंदिर ज्वाइन किया तो जो भी मेरे पास कुछ था वो सारा मैंने मंदिर में दे दिया I was reading Bhakti Charuswami's biography and he was also talking about his initiation. He said when he got initiated, he also came to Srila Prabhupada and said, Srila Prabhupada, I'm sorry, I don't have any money to give donation for my initiation. तो महाराज बता रहे कि जब श्रीला भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का जीवनी पढ़ रहे थे तो वहां पे भी देखा कि उन्होंने अपनी दीक्षा के बारे में बताया कि जब उनका दीक्षा हुआ तो उन्होंने भी शिला प्रभुपाद जी को ये बोला कि प्रभुपाद जी मेरे पास कुछ है नहीं आपको दीक्षा देने भिक्षा देने के लिए So oh that's all right, you're giving your whole life anyway. <laughs> शिला प्रभुपाद जी ने कहा कोई वो सब ठीक है क्योंकि आप तो अपना पूरा जीवन ही दे रहे हो hmm. So that's, I guess it applies to me also, you know, when I got initiated. <laughs> that's why I'm still in the movement. <laughs> महाराज कह रहे ये मेरे लिए भी ये चीज वैसे ही है जैसे भक्ति चारू महाराज के लिए था इसीलिए अभी तक मैं पूरा जीवन इसी संस्था में ही हूँ Said you can never repay the debt to the spiritual master. आप गुरु से जो हमें प्राप्त हुआ उसको कभी भी हम वापस नहीं लौटा सकते Okay. थैंक यू महाराज uh, how to increase your intelligence and become strong in preaching Mayavad is also is is strategy to read prabhupad books in the best way. Uh, how to become strong in preaching to defeat Mayavada. Yeah. तो हम प्रचार कार्य में कैसे ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं कि मायावादी लोग को भी परास्त करें और श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकें कैसे अच्छे से पढ़ पाए well, you have to learn the philosophy. You have to आपको सिद्धांत को अच्छे से जानना होगा आपको सुनना होगा लगातार सुनना होगा and Srila Prabhupada used to train the devotees he used to take the position of Mayavadi and ask to argue against him और शिला प्रभुपाद जी अपने भक्तों को इस तरह से प्रशिक्षित करते थे वो मायावादी का रोल निभाते थे और उनको भक्तों से चर्चा करते थे When Prabhupada was a Mayavadi, no one could defeat him. तो शिला प्रभुपाद जी जब मायावादी भी बनते थे तो उनको कोई हरा नहीं पाता था So, like that, we have to practice preaching. You have to train yourself to defeat all these different bogus arguments. तो आपको अगर इस तरह से प्रचार कार्य में आगे बढ़ाना है तो आपको तैयारी करना होगा आपको अच्छे से सिद्धांत समझना होगा ताकि आप इस तरह के सारे सिद्धांतों को हटा हरा सकें One of the devotees, now his name is Giriraj Swami, Giriraj Swami, famous devotee. Uh, when he was a young brahmachari, it happened, he went out on Sankirtan one day and he met this one young man who was saying, it's all one. It's all one, everything, it's all one. So he said to the young man, I said, oh, he said, it's all one? Yeah. So give me your money. <laughs> it's all one. So give me your money. Give me your car keys. So, so the young man gave his money, gave his car keys. So Gated, I said, thank you. Bye-bye. <laughs> and the boy said, give me back my car keys. Come. Said, it's all one. तो महाराज शिला गिरिराज स्वामी महाराज के एक घटना के बारे में बता रहे कि वो जब एक व्यक्ति एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से मिले और वो व्यक्ति जो है मायावादी भाष्य कर रहा था उसने बोला कि सब एक ही है तो गिरिराज महाराज ने बोला कि ठीक है अगर सब एक है तो आपके पास जो धन है सारा मुझे दे दो और अपनी गाड़ी की चाबी भी दे दो और वो व्यक्ति ने फिर गिरिराज महाराज को दिया और महाराज ने बोला ठीक है बाय बाय और फिर वो व्यक्ति वापिस जब मांगने लगा तो फिर गिरिराज महाराज ने उनको बोला कि आप तो बोल रहे थे कि सब कुछ एक ही है तो फिर क्या दिक्कत है so like that we have to practice defeating all kinds of bogus philosophies तो इस तरह से हमें इसका अच्छे से प्रशिक्षण करना चाहिए कि कैसे सारे इस तरह के अप सिद्धांतों को हम लोग हरा सकें evolutionist and big bang theories mental speculators, gyanis, we have to be able to defeat their arguments. तो इस तरह के जो ज्ञानी हैं जो मायावादी हैं बिग बैंग थ्योरी इत्यादि इवोल्यूशन की थ्योरी ये सारी जो आजकल का प्रचलित है इसको इसको गलत सिद्ध करने के लिए हमें प्रशिक्षित होना चाहिए तो people used to run from Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. When Bhaktisiddhanta Saraswati was there preaching, the other people would run away from him. They were afraid. They knew they could not defeat him. तो इस तरह से होता था जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रचार करते थे तो लोग उनसे भयभीत हो जाते थे मायावादी इत्यादि और उनको लगता था कि कभी हम इनको कभी हरा नहीं पाएंगे So we don't want to be, if we cannot defeat, then we're just Kanista Adhikaris. If we're not able to defeat the arguments of these foolish people, then we're simply Kanista devotees. तो अगर हम ऐसे मायावादी लोगों के तर्क तर्क को हरा नहीं सकते तो इसका मतलब हम अभी कनिष्ठ अधिकारी हैं So we have to learn the philosophy. We have to learn how to answer these kind of the, these questions and and uh, present the Krishna conscious philosophy. तो हमें ये सारा सिद्धांत बहुत अच्छे से समझना होगा ताकि हम कृष्ण भावना में से के, के तरीके से सारे सिद्धांत को स्थापित कर सकें And Prabhupada expected this. He, he, expected we should all learn. That's why we have things like Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, all of these things to help us to learn what's in Prabhupada's books. तो शिला प्रभुपा जी चाहते थे कि ये इस तरह से हम लोग अच्छे से समझें और अपने आप को तैयार करें इसीलिए हमारे इस कौन संस्था में अलग अलग कोर्स हैं भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव भक्ति सिद्धांत इस तरह से अलग अलग कोर्स कर सकते हैं हम Prabhupada said, I did not write the books just for you only to sell. They're for my disciples to read regularly and know what's in the books. शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि ये पुस्तकें मैंने इसलिए नहीं लिखी कि केवल इनको वितरित किया जाए मैं चाहता हूं कि मेरे सारे शिष्य इन पुस्तकों को पढ़ें इसमें क्या लिखा है उसको जाने So we have to be consistent in this. We have to learn the, We have to hear regularly, regular. If we don't hear regularly, we will easily forget. तो हमें अपने आप को तैयार करना होगा हमें नियमित रूप से सुनना होगा नियमित रूप से सुनना होगा अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे thank you Maharaj next question I am confuse regarding Aparadh Bhanjan Sthan where Devananda is clear from offense I heard he serve Vakreshwar Pandit in Jagannath Puri and freed from offenses, then why that place Devananda Matha is Aparad Bhanjan Sthan? Please can you clarify? तो इनका प्रश्न है कि देवानंद पंडित का जो उद्धार है वो यहाँ पर हुआ था मायापुर इधर जहाँ आज आप गए थे मठ में लेकिन आज हमने ऐसा सुना कि उन्होंने वक्रेश्वर पंडित का सेवा किया था जगन्नाथपुरी में तो ये ऐसा अलग अलग क्यों है Well, uh, later on, Vaikreshwara Pandit did go to Jagannath Puri, but I don't know. I never heard before that it was in Jagannath Puri that he got delivered from his offence. Devananda Pandit's place is there in Navadvip, and it was there that he got delivered from his offence. Because Vakreshwara Pandit was also there in Navadvip, and it was there where he served वक्रेश्वर पंडित तो महाराज बता रहे कि वक्रेश्वर पंडित बाद में तो पुरी अवश्य गए थे लेकिन ऐसा मैंने कभी सुना नहीं कि जो पुरी में आ, पुरी में ये घटना हुआ ये न, ये नवदीप में ही घटना हुआ जहाँ पे देवानंद पंडित का उद्धार हुआ था और जहाँ पे उन्होंने वक्रेश्वर पंडित का सेवा किया था Certainly later on, Vakrishvara Pandit moved to Puri because Chaitanya Mahaprabhu took sannyas you know the, the devotee, several devotees went with him to Puri. Vaikreshwara Pandit was also there in Puri. And devotees like Srivasnath, they moved, they left Mayapur, they went to some, like Srihata or somewhere. तो महाराज बता रहे कि निश्चित रूप से बाद में तो वक्रेश्वर पंडित पुरी गए थे क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था और संन्यास लेने के बाद अ, भक्त जो है महाप्रभु के विरह में वहां नहीं रहे श्रीवास पंडित शायद श्रीहट चले गए और वक्रेश्वर पंडित पुरी चले गए तो इस तरह से था but Aparadh Sthan is there at the Devananda Math it's no other place it's not in Jagannath Puri लेकिन अपराध भंजन स्थान जो है वो देवानंद मठ में है वो पुरी में नहीं है temple is called the Devananda Math after Devananda Pandit his place was there in Navadwip तो ये मंदिर का नाम जो है देवानंद मठ उनके नाम पर ही है नवदीप में है What is today आज जिसको नवदीप बोलते हैं उस समय कुछ और नाम था नेक्स्ट question is my guru Maharaj give me personal instruction to become serious in bhakti so how to follow this instruction <laughs> मेरे गुरु महाराज ने मुझे निजी रूप से कुछ निर्देश दिया है आ, कि मैं भक्ति में सीरियस हो जाऊं तो मैं इस निर्देश का कैसे अच्छे से पालन करूं तो if you are serious in bhakti you follow the rules and regulations तो भक्ति में गंभीरता का मतलब है अच्छे से नियमों का पालन करना you do the chanting every day minimum sixteen rounds रोज कम से कम सोलह माला का जप करना you follow the temple program you come to the mangal aarti chant and dance मंदिर के कार्यक्रमों को नियमित रूप से उसमें जाना मंगल आरती में आना जप करना नृत्य करना and you use your time in the service of Lord Krishna और अपने समय को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना that is being serious in bhakti इसका मतलब है भक्ति में गंभीरता Go ahead. Thank you much. Um, uh, now this question is in Hindi, Maharaj. Uh, मैं बहुत पतित हूँ कभी कभी मुझे लगता है कि मैं काम वासना से मुक्त हो जाऊंगा और फिर अस, फिर उससे हार जाता हूँ मुझे संशय होता है कि मैं काम वासना पर विजय पाऊंगा या नहीं कैसे मुक्त हो मार्गदर्शन करें So Maharaj, uh, the devotee is asking, um, um, I, I think I am very fallen. Um, uh, over and again, I get affected by lust. Sometimes I feel I am able to overcome it, but then again, again I fall down. So how can I do that, Maharaj? How can I do that? Um, how, how can I overcome Maharaj, my lust? In the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells us how we can conquer lust. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त पा सकते हैं Right? Which chapter? Third chapter, right. Lord Arjuna asked the question, why is one impelled to sinful activities, even unwilling, as if engaged by force? And Lord Krishna replied, it is lust only, O Arjuna, the all-devouring sinful enemy. तो तीसरे अध्याय में जब अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि ऐसा क्यों होता है कि ऐसा लगता है कि कोई फोर्स है जिसकी वजह से हम पाप कार्य में नियुक्त जुड़ रहे हैं तो भगवान बताते हैं कि काम वासना है जिसके कारण Lord Krishna Krishna tells us how we can conquer lust by और भगवान बताते हैं कि हम इस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके And so you have to regulate your senses in the service of Krishna. You have to wake up early in the morning. You have to come to the morning program. You have to chant in the morning and finish 16 rounds. You have to hear Srimad Bhagavatam carefully. तो महाराज बता रहे कि इसमें आपके इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा और उसको भगवान की सेवा में नियुक्त करना होगा आपको सुबह जल्दी उठना होगा और सोलह माला का अ, जप करना होगा और श्रीमद भागवतम का श्रवण करना चाहिए you don't eat at night रात को खाइए मत brahmachari us no grains after four o'clock in the evening ब्रह्मचारी विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि चार बजे के बाद शाम को कुछ नहीं खाना चाहिए if you are a Buddhist Buddhist won't eat anything after midday अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो बुद्धिस्ट लोग तो दोपहर के 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाते वे नॉट बुद्धिस्ट हम बुद्धिस्ट नहीं है but we do have to control the लेकिन हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा. And the most difficult to control is the tongue. You have to regulate the tongue. You have to be और सबसे मुश्किल है अपने जीवा को नियंत्रित करना आपको उसको नियंत्रित करना होगा don't eat too much put too much food in the belly put too much weight on the genitals and that's how you fall down. तो आप बहुत ज्यादा मत खाइए और बहुत ज्यादा genitals के ऊपर pressure मत डालिए इससे इससे ही पतन होता है Sometimes the brahmacharis tell me they go out at night to the restaurant to eat. That is shameless. कभी कोई ब्रह्मचारी मुझे एक बार बोले कि मैं रात को रेस्टोरेंट में खाने जाता हूँ तो ये तो बहुत अनुचित है Brahmacharis don't eat outside in restaurants. ब्रह्मचारी भक्तों को बाहर अ, रेस्टोरेंट इत्यादि में नहीं खाना चाहिए Prabhupada told all of us in Mayapur, so many devotees had come from the West, they all wanted to go to restaurants. Prabhupada somehow knew, and Prabhupada said, You are all Vaishnavas, you are all devotees, you've put on Tulsi Mala around your neck, you've shaved your heads, you've got tilak on. People can see you are Vaishnava. You cannot go and sit in the restaurants and eat. तो जब शिला प्रभुपाद जी के वेस्टर्न डिसाइपल्स यहाँ पे आए तो शिला प्रभुपाद जी जानते थे कि वो लोग बाहर जाके खाना चाहते हैं रेस्टोरेंट में शिला प्रभुपाद जी ने उनको बोला अब आप वैष्णव हो गए हो आपने कंठी माला पहना है लोग आपको वैष्णव के रूप में देखते हैं अब आप जाके रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते और विशेष रूप से ब्रह्मचारी ये तो बहुत ही गलत होगा अगर वो खाएंगे okay okay. So you want to conquer lust, you follow the program. Follow these rules, simple rules. Don't eat at night. तो आपको ये सिंपल जो रूल है इसको फॉलो करना चाहिए रात को नहीं खाना चाहिए thank you much sorry uh, chaitanya mahaprabhu wanted us all to be gurus Srila Prabhupada says we have to become उत्तम अधिकारी महाभागवत to become guru what is necessary level to become diksha guru तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चाहते हैं कि हम सब गुरु बने और शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि उत्तम अधिकारी महाभागवत होता है जो गुरु होता है तो दीक्षा गुरु बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए महाराज Well, we have nectar of instruction. Rupa Goswami describes Vacho Vigam, Manasa Krodha Vigam, Jiva Vigam, Udaropasta Vigam. Etan, Vigan Vishaheta Dira, Sarvam Apimam Prativim Shashishir. When you can control the urges, the urge to speak, the mind's demand, the reactions of anger, the urge of the tongue, belly, and genitals, then you can make disciples all over the world. तो महाराज बता रहे कि शिल रूप गोस्वामी उपदेशामिता के पहले श्लोक में बताते हैं कि ये छह चीजों पर जो नियंत्रण करते हैं वो सारे संसार में शिष्य स्वीकार करने के लिए योग्य है qualification of the guru is that he knows the truth Bhagavad Gita प्रणिपति ने पूरी प्रश्न शिवाया उपदेशांति ज्ञान ज्ञानी न तत्व दर्शना That not only has he seen but he can reveal it to others. तो गुरु बनने का योग्यता ये भी है कि वो सत्य को जानते हो सिद्धांत को जानते हो और भगवत गीता चौथे अध्याय का श्लोक महाराज बता रहे कि उसको ना केवल श्लोक ना केवल उसको सत्य को जानना है बल्कि वो दूसरे को भी उस सत्य को समझा पाए इफ somebody said well i know what it is i just can't put it into words sorry I know what the truth ah, is. Ah, okay. But I'm not able to put it into words. हाँ, कोई ऐसा अभी ऐसा नहीं है ऐसा कोई कहे कि मैं जानता हूँ क्या है सत्य लेकिन मुझे बोलना नहीं आ रहा मैं बता नहीं सकता उसको So that's useless. वो बेकार है You're not going to help anybody. आप उससे किसी की मदद नहीं कर पाएंगे So you have you know the truth, you have to be able to show it, to reveal it to others. तो आपको सत्य पता भी होना चाहिए और दूसरों को बताने का भी योग्यता होना चाहिए And so spiritual teacher, one who has, he's fixed in the absolute truth. He So- should be fixed in the absolute truth. तो गुरु जो है वो पूरी तरह से फिक्स्ड होना चाहिए परम सत्य में And he's detached from sense gratification. तो बहुत सावधान होना होगा और अगर आप दीक्षा देने जा रहे हो तो भी आपको बहुत सावधान होना होगा That's why it has to be that testing period. Both the, the, the guru and the disciple, they will test each other before the initiation. तो गुरु और शिष्य जो है दीक्षा से पहले दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं जानते हैं उसके बाद ही ऐसा कार्यक्रम होता है 14 huh? 8, 14 past 8. Okay, so we'll finish here tonight. Thank you very much. Hari Krishna, Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. His Holiness Bhakti Vigna Vinasha Narsingha Swami Maharaj ki Thank you Maharaj. So we want to thank Maharaj by loudly chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna.